non-qualifying practice interest in line the uh, times in the uh, free practice this morning to uh, get assist to uh, the uh, qualifying. Bruno Senna actually is fastest uh, around the track for the Ritzy, former ET from not qualifying practice in, just a reminder of the uh, times in the O l'ha realizzato nella seconda sessione di prove libere Vergne che ha fatto l'ottavo tempo, poi Piquet ha realizzato il decimo tempo, eh, Vergne aveva fatto 54.408, Piquet 54.693, più alti. à la hauteur de saint des alors qu'il y a apparemment un gros avec euh, un enchaînement de différentes monoplaces juste dans la descente après saint devote sur la chicane, mais c'est passé apparemment. Il y a peut-être 4-5 euh, monoplaces sont euh, donc Le safety car, le safety est rentré en piste. Apparemment, donc on va vérifier la situation qui est donc euh, à l'arrêt dans cette descente juste après celle des vôtres. And uh, quite a major tangle right after the start with a number of cars pulled up and the safety car is coming out onto the track.